okay, not too bad. Okay. So maybe you have to wear the specs, maybe you have to exercise more, get up more. And now I'm not feeling migraine at all. Yes. हम आपकी सारी मिथ्स खत्म कर देंगे आपको जो भी चीजें आपने परसीव की उन Actually, I know there there's some connection between my migraine thing and this thing. So how how हो सकता है Yeah. And now uh, I'm not खाना feeling खाते any हो pain. खाना Yeah. लंच करते हो दीदी Perfect morning, uh, evening snacks and lunch, dinner on dry, slurry season. Yeah. Chalo bhai. And I, I avoid uh, on your stomach. Your face down. Pull. Yeah, stomach. इसका पैर भी चेक करते हैं थोड़ा सा देखें थोड़ा सा इम्बैलेंस है इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है and she looks light weight है तो नॉर्मल आर्ची है थोड़ा सा एग्जिजरेटेड आर्चेस हैं हल्के से और ये जो ये जो फील हो रहा है ये एडिशन बन गए हैं है ना और है ना this is the main issue is additions easy relax without करेंगे without Don't misses. Breathe out. Breathe out. Oh, okay, Feeling better? Yeah. It's done. No, it's not done. But how was your experience? Good turn towards me मेरी तरफ मेरी तरफ साइड वेस्ट करवट लो नीचे वाला पैर सीधा ओके यस घबराने की जरूरत नहीं Let me enhance this facial expression. head. oh! Sorry. These are genuine expressions, don't worry. Try. No? What's the... Relax. Breathe out. Oh! Straight. Surprise अभी बाकी है सरप्राइज अभी हुआ नहीं है ऊपर जाएंगे थोड़ा सा Straight. Don't worry. ये कुछ नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं Hands down. Easy. Easy. Oh! Okay. Okay. Other side. कैसा लग रहा है यानी कि ऐसा तो नहीं लग रहा गलत जगह आ गए हो ये सब करने के बाद पक्का आर यू श्योर सारे माइंड्स के भूत और कन्फ्यूजन्स और सारी चीज़ें है ना सो व्यूअर्स ये नेहा के एक्सप्रेशन से नेहा को आप टाइम देंगे she needs to just coop yeah. up and understand take time आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज हमसे पूछे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम हैंडल पे क्यों ना ask as much as questions and do subscribe follow us